Mm. Esto acaba el cuarto. Vale. Eh, bueno, gracias a todos por venir a esta hora maravillosa después de la comida, donde mi voz os acariciará en vuestros dulces sueños. Eh, y gracias a los organizadores por darnos la oportunidad de hablar aquí. Eh, esta es, si no llevo yo mal la cuenta, es la tercera vez que se habla de Rust en cómics o eventos relacionados del pasado. La segunda ha sido esta mañana y la primera creo que fue hace tres años o algo así. O sea que, bueno, estoy eh, contento de que hipotéticamente esto vaya más en el futuro. Eh, me llamo Roberto Vidal, trabajo como Software Engineer en Twenty Twenty, um, estamos contratando, tengo que decirlo. Eh, soy también organizador de la comunidad local de Rust, de Madrid Rust, Rustacios de Madrid y soy antiguo JavaScripter que puede ser relevante para el contenido de esta charla. Y esta charla va a ser un poco, quiero decir, la tabla de contenidos es básica y autoexplanatoria, ¿no? Va a ser, vamos a hablar un poco de WebAssembly, vamos a hablar un poco de Rust y vamos a juntar las dos cosas y hacer algo con ello. Esto del camino hacia WebAssembly está empedrado en Rust, no sé exactamente qué estaba pensando, porque parece que WebAssembly es el infierno <laughs> y, Rust son las buenas intenciones que te salen como el culo. Eh, pero bueno, me sonó bien y se quedó ahí, mm, en fin, y ahí está el dibujo, yo qué sé. Eh, por hacer un poco de encuesta demográfica, ¿cuántos, o sea, te, suena, te suena WebAssembly, lo he leído en Hacker News, bueno, pero aparte sabes un poquillo más o menos de qué va, ¿cuántos? ¿vale? Eh, Rust es un lenguaje de programación, sí, vale, pero sabes un poquillo de qué va, ¿cuántos? ¿Vale? ¿Y cuántos hacéis web, frontend, JavaScript? Vale, lo que me esperaba, bien. Um, WebAssembly es patatín patatán, definición ah, fría y descarnada de la especificación, un formato binario de instrucciones que te permite desplegar en cliente y no sé qué. Eh, la explicación Barrio Sésamo, la explicación para entendernos todos es WebAssembly <clears throat> es una nueva manera de desplegar código en la web. Tradicionalmente la web es una trinidad de tecnologías, HTML, CSS y JavaScript, donde JavaScript tiene el rol de la lógica de negocio, eh, el código que despliego, que corre en mi cliente, que corre eh, corren el navegador, y entonces simplemente esta trinidad ahora pasa a ser una tetrarquía. Hay una cuarta pata, que es WebAssembly, y es una alternativa a JavaScript. Tiene el mismo rol, ejecutar código en el navegador o en un host. Y de hecho, eh, es la primera vez que ocurre esto desde los, mm, los últimos 25 casi años que tiene JavaScript. Es la primera vez que esto pasa, la primera vez universalmente soportada, porque ha habido otros intentos en el pasado, Java, Flash, Silverlight, mm, algo me estoy dejando, pero esta es la primera vez que se ha hecho de verdad de la buena. Se han puesto todos de acuerdo, está soportado en los cuatro navegadores mayoritarios y ya es usable hoy. Nada, hombre. Eh, Haced de esto, interrumpirme. HTML, Y luego lo mismo que con WebAssembly, pero WebAssembly pues, no es un lenguaje en sí. no puedo. Este, es que te adelantas una slide justo. Eh, eh, ¿Qué pinta tiene WebAssembly? Esta es la pinta que tiene. Es, eh, es, ensamblador un lenguaje de programación. Pues no sé, yo que soy joven. alguien, de aquí puede, puede responder a esta pregunta mejor que yo, pero Estrictamente hablando, si vas a Wikipedia, ensamblador es un lenguaje de programación. Es un lenguaje de programación de bajo nivel, efectivamente. WebAssembly es un formato binario. En la especificación, ese código de ahí, esa es la pinta que tiene. Eso es lo que tú mandas al navegador y eso es lo que se ejecuta. Luego está este formato textual, que está para, para hacerlo un poco mejor, pero sigue siendo un poco para masoquistas, pero eh, efectivamente, WebAssembly es un ensamblador de la web, el propio nombre lo dice. Está pensado para ser un target de compilación, no está para escribirse a mano, salvo si eres masoquista o te gustan estas cosas o quieres aprender. Em, está pensado para ser un target de compilación para otros lenguajes. Es un vehículo para otros lenguajes que se desplieguen en la web, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que sí, es la cuarta pata en cuanto que despliegas, pero efectivamente es un lenguaje. Me cuesta decir lenguaje de programación siendo ensamblador. ¿Cuántos lenguajes? Vamos a hablar de eso. Eh, está todo pensado. Eh, eh, otra cosa que hay que sacar de esta slide es que la estructura de, WebAssembly la estructura de WebAssembly es mm, particular, al menos lo que se expone en navegadores, y es una unidad autocontenida de WebAssembly, es un módulo que típicamente exporta funciones. Es una especie de librería que tú despliegas en la web, ¿de acuerdo? Y esto se ve un poco en, eh, en este módulo de formato textual que tengo aquí, un módulo que define una función, mi función sumar, que declara parámetros de tipos y demás. No vamos a hablar mucho de esto, pero es interesante que hay una, parte de la estructura explícita de WebAssembly que es exporto esta función con el nombre que yo le haya dado internamente, que ese nombre no significa nada, es para, los que, para escribirlo, pero se compila a nada. Le doy un nombre, sumar, y entonces la gente de fuera, los usuarios, pueden usar la función sumar que me he definido. Esto es literalmente la función sumar. ¿Y cómo uso esto en JavaScript? Típicamente, esta charla está centrada para los de web, que sois todos, o sea que bien. Eh, no tenemos un script tipo, no hay un script type WASM, no hay un import nativo que funcione con WASM todavía. Estas cosas se están hablando, pero a día de hoy hay una API programática, ¿de acuerdo? La API programática es, haces una petición, se la pasas a alguna API de compilación, hay varias, esta es como la que está de moda, porque compila según se descarga, y cuando termina te da una instancia lista para ser usada. Y de esa instancia cuelga una propiedad exports y de esa propiedad exports cuelga todo lo que exporte ese módulo WebAssembly para poder ser usado y ¡boom! ya puedes sumar en el navegador. y lo más importante, esto ya es la introducción a WebAssembly, se ha terminado. Lo más importante que podemos, eh, creo que podríamos hablar de esto, es ¿para qué narices sirve esto? Eh, porque, quiero decir, he visto bastantes charlas de WebAssembly en preparación para esta y por gusto eh, sobre WebAssembly y una pregunta importante es esto, exactamente para qué lo vamos a usar. Y en particular, no una lista teórica de podría servir para todo esto, sino ya ha pasado un tiempo, ¿para qué se está usando ya? No es tan fácil responder a eso, pero sí que se está usando para cosas. Entonces, JavaScript bueno, este caso de uso, digamos, es lo que yo estoy llamando aquí portabilidad, extender la web. JavaScript se ha comido el mundo, todo el software que se podía escribir en JavaScript ya se ha escrito o está a punto de escribirse, pero existe una tonelada de, por ejemplo, código C, eh, te guste más o menos, con 30 años de historia más, eh, ahí listo para usarse de cosas que no necesariamente la gente se molesta en reescribir en JavaScript, aunque todo es posible y todo se ha hecho, eh, pero daos cuenta que todo esto es usable ya hoy en el navegador cosas que, como por ejemplo, para hablar de algo concreto, Pico Voice es una gente que tiene un motor de reconocimiento de voz, un motor de reconocimiento de voz local, no habla con el cloud ni leches. Es un modulito autocontenido que procesa tu voz. Esto se despliega, está escrito en C++, imagino, y esto se despliega allá donde puedas, incluyendo la web. Esto es un modulito que se enchufa en tu página web, eh, procesa el micrófono y puedes hacer esto, lo copiado de su página web, eh, hablarle, hablarle a la web y pedirle un café. ¿De acuerdo? Un algoritmo de reconocimiento de voz, todo ese tipo de software, típicamente se escribe en C y C++, o lo podéis traer a la web sin más esfuerzo. Un caso de uso súper típico, esto no es una app de producción, es una demo de Google, pero la tengo que decir porque lo tengo que decir, es tratamiento de imágenes. Tratamiento de imágenes, de vídeo, de, audio, eh, hay toneladas, hay algo de, mm, conozco JavaScript para hacer estas cosas, librerías de JavaScript para hacer estas cosas, pero hay toneladas de código C eh, para esto ya testado por los siglos de los siglos, usable ya hoy. Esto es una demo que, para manipular JPGs. Y, por ejemplo, esta otra gente también de PSPDF Kit, su negocio en la vida es mm, SDKs de manipulación avanzada de PDF. Eh, PDF, que es un formato que imagino que es horrible, eh, y añadirle capacidades avanzadas de edición, anotación, etcétera, etcétera, pues todo esto escrito mm, en su, base de código y su negocio es ni más ni menos que venderte esto para embeberlo en tu web. ¿De acuerdo? Entonces este es el caso de uso que más se alinea con con lo que voy a hablar aquí, que es simplemente módulos independientes relativamente pequeños que me traigo y enchufo en mi aplicación web, que mayoritariamente sigue siendo una aplicación web normal. Vamos a hablar de eso. No, sigue sin poderse acceder, tal, pero vamos a hablar de eso. hay más casos de uso, pero no quería extenderme demasiado. Y tenía ejemplos de producción, pero no quería extenderme demasiado. Está esta idea también de la web como plataforma, que es ligeramente distinto a lo que hemos visto antes. Es más, tengo toda ya mi aplicación en C y C++, con todo, con su user interface, todo, y quiero simplemente añadir un target más que se compile y lo pueda usar nativo o, o en el navegador. Un ejemplo típico son videojuegos, que esto además se lleva haciendo bastante tiempo, porque WebAssembly es heredero de la idea de coger mi videojuego en C++ y compilarlo a JavaScript lo que ha motivado el desarrollo de WebAssembly es hacer esto más eficiente y más lógico o cuerdo. Eh, el otro caso de uso es la web políglota. Eh, JavaScript es el galo irreductible del navegador, eh, pero ya no lo es. Ahora ya mm, puedes traerte tu lenguaje favorito. En teoría, hay asteriscos en este enfoque que no voy a entrar, pero todo lenguaje y su prima ya tiene un target de, WebAssembly. Go, Kotlin, C sin hablar de CC++ y Rust, que es lo que vamos a hablar aquí, eh, todos ya están haciendo compilación a WebAssembly. Y más allá de la web, esto tiene, mm, puede ser sorprendente, pero WebAssembly es interesante más allá de la web. De hecho, es agnóstico al host. Eh, define una serie de movidas y hay un host que llama a esas funciones que exporta y demás, pero no tiene por qué ser un navegador. Y hay gente y áreas del software interesadas en este formato por las razones que sea, porque tiene buenas propiedades de, aislamiento, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, no de, no de mismo me parece interesante, en el sentido de que los add-ons nativos, no todos, pero una buena proporción de ellos ya no parecen tan necesarios. Compilo mi movida WebAssembly y se baja en mi npm install, me viene un WebAssembly portable y ya está. Eh, serverless lo pongo ahí porque Cloudflare ya te deja desplegar funciones lambda usando WebAssembly, que lo hacen de una manera guay porque no necesitan tanto aislamiento, porque WebAssembly ya tiene bastante aislamiento. Y la gente de blockchain y criptomoneda y demás por lo mismo, por sus propiedades de ejecutar código untrusted, eh, está bastante interesada en este formato. O sea que hay una cierta excitación alrededor de, él. Entonces, hay muchas maneras de producir WebAssembly. WebAssembly en su fase inicial, que es la, en la que estamos ahora, está especialmente pensado para lenguajes tipo C y C++, lenguajes con memoria lineal, punteros, alocación manual, etcétera, etcétera. En el futuro quizá sea más apropiado para compilar, yo que sé, Kotlin o Go y cosas por el estilo, aunque ya se puede hacer hoy. Aquí vamos a hablar de Rust en particular. Ah, pero antes, eh, vamos a hablar un poco de Rust, porque obviamente, si alguien no se había dado cuenta, esto es una excusa barata para venir a hablaros de Rust. A mí WebAssembly me da igual. Eh, eh, ¿De acuerdo? Rust si alguien no sabe absolutamente nada o no ha oído hablar nunca o no quiere saber nada, eh, Rust se puede resumir en que es un lenguaje de programación de sistemas. Ah, esto es una palabra con mucho equipaje, que puede significar muchas cosas, eh, videojuegos, computación de alto rendimiento, sistemas operativos, librerías de bajo nivel, bajo nivel en general, acceso a hardware, eh, embebido, etcétera. O sea que un competidor en el área de C, ese es más o menos un poco el leitmotiv. Allá donde ellos estén, nosotros podemos estar. Pero esto no le hace justicia eh, y voy a gastar cuatro minutos en decir por qué esta definición fría no le hace justicia. No le hace justicia porque lo que es interesante de Rust es que este espacio que mucha gente considera nicho o minoritario o lo que sea, o inaccesible o alquímico, eh, puede tener esa fama por razones Mm, accidentales o intrínsecas, pero lo que vertebra el enfoque de la comunidad de Rust es no tendría por qué ser así. Eh, podemos intentar que la programación de sistemas sea para más gente y abrirla para gente que tradicionalmente nos ha acercado a esto. Y ahora, por ejemplo, con el caso de WebAssembly, tiene quizá una razón para empezar a hacer cosas de bajo nivel, entre comillas. ¿De acuerdo? Entonces, tengo cuatro pinceladas muy breves y que no hacen justicia a lo maravilloso que es este lenguaje por expresividad y abstracción, quiero decir que Rust es un lenguaje que la gente que lo aprende tiende a verse sorprendida por el hecho de que parece de alto nivel. ¿De acuerdo? Eh, toda programación de sistemas para todos significa, sí, tienes el poder de ir todo lo abajo que puedas, pero también tienes un lenguaje potente que te permite escribir abstracciones, que tiene ergonomía, que se puede usar sin, sin estar moviendo bits de un lado a otro constantemente, ¿de acuerdo? Entonces en esta slide pues he puesto un ejemplo de uso de una librería muy conocida que se llama Serde, que es para serializar y deserializar en general, genéricamente, y esta librería es, todo el mundo que la prueba le explota la cabeza porque es increíble las cosas que hace. Puedes, esta anotación de serialize es de la librería, anoto mi clase, ¿vale? vamos a dejarlo en mi clase ice cream, la anoto como deserialize y todo el código necesario para deserializar del formato que sea ya está hecho. Ahora utilizo un backend, ser de JSON y me traigo un string, me traigo string y se deserializa en mi clase sin haber escrito una línea de código. Hay otros detalles aquí, como el hecho de que en ese simbolito de interrogación estamos, estamos lidiando con la posibilidad de que lo que nos llegue no sea válido y estamos devolviendo un error al invocante de una manera interesante que no voy a entrar, que no es excepciones, porque estamos obsesionados con que las cosas no tengan mucho coste de ejecución. Y em, veis aquí también que itero sobre los sabores de helado utilizando una función anónima, ¿de acuerdo? Un for each, como si fuera bastante parecido a lo que hay en JavaScript y otros lenguajes, ah, de modo que tenemos también un aire así funcional cuando nos da por ahí. Sobre seguridad y resiliencia, Claro, la programación de sistemas podría ser para todos. ¿Por qué? Porque típicamente, cuando hablamos de programación de sistemas clásica, o es un lenguaje que te da el mismo poder. Los punteros están en tu mano. La memoria, el acceso a la memoria directamente está en tu mano, alocarla y desalocarla. Ahora bien, esto viene con una serie de problemas. Eh, si alguien ha interaccionado alguna vez con programación de sistemas, viene con una serie de problemas de una contabilidad que hay que llevar. Si no la llevas bien, te explotan las cosas en la cara. Entonces, Rust es un lenguaje obsesionado con hacer las cosas más fáciles de usar, más confiables, para tener más confianza a la hora de programar. Entonces, esto lo podemos ver, por ejemplo, en el sistema de tipos muy interesado en llevarte por el buen camino, que lidies con los errores de manera explícita de cada cosa que puede pasar, cuando abres un fichero, cuando lees ese fichero un string. Eso es más verboso del Rust que escribiríamos normalmente, eso es un poco para ilustrar. Y quizá lo más notable, eh, de las cosas más notables y o conocidas de Rust, el hecho de que toda esa contabilidad, toda esa complejidad de quizá me puedo disparar en el pie si uso mis punteros incorrectamente, se ha movido al compilador. El compilador no te va a dejar pasar eh, si la cagas utilizando punteros. Esto es como lo más notorio, quizá lo que más se oye sobre Rust, el hecho de que tiene un compilador particularmente estricto, pero la idea precisamente es y lo que describe la gente cuando se acostumbra, eh, es que es liberador. Al final de ese proceso eh, mm, tienes mucha más confianza en el software que has escrito, porque el compilador ya ha tenido en cuenta todos esos factores que en lenguajes clásicos como C y C++ tienes que tener en cuenta tú. Sin pagar el coste de ejecución, que esto no es explícito lo que estoy diciendo aquí, pero Rust, de nuevo, es como C y C++, no hay un runtime, no hay un colector de basura, es directamente memoria. sobre tooling y ecosystem, ecosistema. Em, esto es un poco una chorrada, sois todos de web, tenéis NPM, ¿qué os vamos a contar? Em, pero dentro de que si nos queremos traer a gente que tradicionalmente no ha hecho programación de sistemas, no podemos decirles, sí, compila, yo que sé, hazte un makefile de 3.000 líneas. No, tenemos un clon de NPM. De hecho, hemos mirado directamente a la gente de NPM, a la gente de Ruby, en plan, ¿esta gente que hace? Queremos lo mismo aquí. Ah, entonces, bueno, pues tenemos Cargo, que es una herramienta fantástica, y si alguien se quiere escribir un Hello World en Rust después de esta charla, es que literalmente dos líneas, Cargo New y Cargo run, y ya está, tiene un Hello World. A partir de ahí, a tirar millas. Eh, tenemos un sistema de dependencias declarativo, como todos los lenguajes normales, eh, pues tenemos un package JSON de Rust, ¿de acuerdo? Añado una dependencia y ya cargo se la descarga, la compila y la linka con mi código y a tirar millas. Y todos los workflows normales de un proyecto de software, como correr tus tests, documentar tu código, formatear, etcétera, etcétera, está integrado. O sea que es un poco, esto de nuevo es como, sí, eh, es lo normal, como lo que tenéis en JavaScript, por ejemplo. Y como último punto, eh, pero no por ello menos importante, em, es algo intangible quizá hablar de la comunidad y de los recursos y demás, pero creo que, creo que no exagero si digo que, bueno, eh, estoy aquí poniendo muchos iconos, esto es el icono de nuestro registro central de paquetes, como el registro central de NPM o, o la Ruby Gems o tal, efectivamente, si necesitáis una librería para hacer X, tenemos un sitio donde buscarla y se descarga con la facilidad que hemos visto antes pero quería hablar también de cosas como, por ejemplo, el énfasis brutal de Rust en documentación, porque no nos vamos a traer a nadie a programación de sistemas si no tenemos una documentación de primera. Eh, los grupos de trabajo y la manera en que se desarrolla el lenguaje, que es completamente abierta y muy interesante de seguir, como hay grupos de trabajo de embebido, de WebAssembly, que son los que han hecho todo lo que voy a enseñar hoy, y en general la comunidad. Esto es lo más intangible de todo lo que voy a decir, pero la comunidad de Rust se enorgullece de ser especialmente inclusiva y abierta con los novatos. No nos vamos a traer a nadie a la programación de sistemas si estamos mordiéndoles. O sea, queremos a todo el mundo y estamos muy interesados en que probéis esto, La versión mola. Entonces, de verdad de la buena. Esto ha sido el elevator pitch. Rust mola. Eh, vamos a hacer algo con él. Mm, el sueño, esto es complicado porque me comí mucho la cabeza sobre cómo hacer esto, si desde abajo arriba, eh, explicando las, piezas fundamentales, cómo encajan y luego la herramienta final, que lo hace todo por ti, o al revés. No sé al final lo que he hecho, si es abajo arriba o arriba abajo, pero vamos a ir poco a poco. Em, el sueño es escribir código RAS, compilarlo y ejecutarlo en la web, punto. Esto es, esto es a donde yo quiero llegar. Pub, esto es una función normal que suma dos números y luego usar la función sumar. Eh, em, pub es un es estándar para decir público, es la manera en que tú escribirías una librería, WebAssembly son librerías, pues quiero que funcione en, el navegador y ya está. Ahora bien, esto no, no, no, va a ser tan fácil, va a, haber, va a haber unas pocas slides para llegar a donde queremos llegar. Así por eh, ilustrar hacia dónde vamos, esta función en Rust tiene tipos, hay que declararlos a veces, Usáis es un entero sin signo, entonces alguien me podría preguntar, Mm, un entero, bueno, y esto cuando se llama desde JavaScript, ¿qué narices es esto? Porque JavaScript tiene números, esto es un entero de no sé, qué, no sé de qué tamaño, por cierto, eh, ¿qué, pasa aquí? Y de hecho, esto, es una cosa que me estoy guardando en la manga, exactamente esas funciones que yo puedo exportar de WebAssembly para que sean invocadas desde fuera, ¿qué pueden tomar como input y devolver como output? No lo he dicho. Pues la respuesta es nada más que números enteros y floats y ya está. Eso es todo lo que pueden hacer. No puedes pasar strings, no puedes pasar objetos, no puedes hacer nada. Entonces, eh, WebAssembly está perdiendo su atractivo vertiginosamente, rápido. Eh, pero, eh, de hecho, Claro, entonces si el sueño es escribir RAS sin más, ¿qué pasa con esto? Cuando digo, bueno, es que tengo mi código RAS, coge un string y devuelve un string. Sin entrar en qué, es una string de RAS y qué es una string de JavaScript, cuánto tienen que ver entre sí y cómo las transformo, que eso ya es otra movida. Pero si son solo números para un lado y para otro, o si tengo un tipo complejo que tiene estructura, eh, si solo puedo pasar escalares, ¿cómo voy a basar estructura en mis funciones? Entonces la respuesta a esto es doble. Eh, una, bueno, hasta cierto punto es que WebAssembly se va a hacer más potente en el futuro. Esta es la respuesta de mierda, <laughs> porque no, nos vale hoy. Eh, entonces, en realidad, la gente que hizo WebAssembly no es tonta. Eh, hay una especie de side channel, de canal alternativo, que no os he contado, me he estado guardando hasta ahora, eh, que te permite como escribir el polifil para todo lo que te hace falta, ¿de acuerdo? Ese side channel es la memoria, una instancia de WebAssembly en ejecución, podéis pensar hasta cierto punto que es como un proceso en ejecución con su espacio de memoria para hacer sus cosas, puede pedir más si la necesita, etc. Y entre las cosas que un módulo de WebAssembly puede exportar no son solo funciones, puede también elegir exportar su memoria al exterior. Entonces, exportar memoria desde JavaScript se ve como un, eh, type array, un array buffer, creo que se llama. Em, ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, puedo tener aquí mi instancia de WebAssembly en el objeto exports, cuelga algo llamado memory, ese nombre es arbitrario, podría llamarse de cualquier manera, pero es un objeto de tipo memory con una propiedad buffer y eso sí que es un array buffer, ¿de acuerdo? Entonces, si desde JavaScript tengo acceso a esto, pues ya me puedo crear una vista sobre este buffer y escribir o leer. Entonces, claro, aquí está la respuesta. ¿Quieres pasarle una string a WebAssembly? pues escríbela en la memoria y invoca una función pasándole el índice de ese array donde la escribiste. O quieres que WebAssembly te devuelva una lista de números, pues que Rust escriba esa lista de números donde te dé la gana y esa función te devuelva el puntero donde tienes que leer, el índice del array. ¿De acuerdo? Este es el canal que te permite hacer todo eso, que le da la potencia. Pero esto es un rollo, que flipas. Eh, no, nadie va a escribir esto a mano. Entonces, la respuesta de la comunidad de Rust a esto es una herramienta que se llama Wasenbyten. Esta es la primera cosa con la que uno se tiene que quedar si quiere hacer Rust, eh, WebAssembly Rust. Wasenbyten, Binding significa binding generate, generador de bindings, generador de todo ese código pegamento que hace falta para que se hablen los dos mundos, ¿de acuerdo? Ese código pegamento es necesario hoy, será menos necesario en el futuro a medida que WebAssembly se vaya haciendo más potente. La idea de esta librería es que tú ni siquiera sepas eso. Utilizas esta librería, que es tan sencillo como esto que estoy enseñando aquí, es anotar tus funciones y autogenera código por ti y ya es usable cómo esa correspondencia de este tipo de RAS a qué se corresponde a este tipo de JavaScript está documentado, porque esto no hace no, la magia no es infinita, sino que hay una serie de casos contemplados, pero ya te da una cierta potencia expresiva, bastante potencia expresiva, para hacer cosas interesantes. ¿De acuerdo? o sea que, volviendo a nuestro sueño, esta sería la toma 2. Eh, veis que lo único que ha cambiado es que ha añadido la anotación esta de Wassenbingen. Eh, pero no, esto no acaba de terminar, todavía no se ha acabado. <laughs> Em, esto tampoco va a funcionar así tal cual. Y las razones por las que no funciona mm, tampoco son súper interesantes. Em, bueno, no funciona para empezar porque cargo, eh, Rust es un compilador genérico de, para todo tipo de arquitecturas y demás. Lo primero es que hay que decirle, compila a WebAssembly. Eso hay que pasarle unos flags, que es un rollo. Eh, hay unos detalles ahí de bajo nivel menos interesantes como el hecho de que eh, siempre es una librería, pero librería en el mundo nativo puede significar muchas cosas. Los que seáis más de nativo, pues librería dinámica, librería estática, ¿de qué estamos hablando aquí? Pues hay que tener cuidado con esos detalles, pero bueno, eh, a muchos nos interesan esos detalles. Y luego hay un tercer punto doloroso, que es, en este caso es relativamente autoinfligido, porque esta magia de Wassenbingen, que genera todo ese código pegamento, eh, cuando tú compilas no produce JavaScript eso, produce un assembly de mentirijillas y luego Wassenbindgen es una librería y una herramienta que postprocesa esto y ya te da tu assembly para usarse con el JavaScript necesario que lo envuelve para la interfaz ya usable desde la web. Entonces, este el enfoque este de usar WebAssembly de Wassenbindgen tiene el con de que tiene este paso extra. Pero como todos los problemas en el mundo del software, eh, todo se arregla añadiendo una capa más y entonces... Eh, está esta herramienta que se llama Wasenpack, que es una coña con Webpack, imagino. Entonces, este es el Webpack de WebAssembly para rustáceos, ¿de acuerdo? Y esto sí que ya es el final de nuestra historia. Eh, usar Wasmbindgen y usar Wasenpack para compilar, no, no, no, en serio, mm, hay un pelín, pequeño detalle, pero sí, casi en serio. Eh, usar escribir Rust casi normal, siguiendo la documentación de Wasmbindgen, añadir esas anotaciones y usar Wasenpack para compilar y listos listo para usarse. Como veo caras incrédulas, eh, vamos a hacer una demo. vamos a hacer una demo, se va a hacer sola. ¿De acuerdo? El pequeño detalle que falta es que en realidad eh, para empezar un proyecto de WebAssembly hay que, lo conveniente es usar una plantilla, una cosa que se hace mucho en JavaScript también. Eh, toda la gente que está haciendo esto, mucha peña viene de JavaScript. Y la cosa fea de esto es que esta plantilla no, pack no la trae todavía, pero hay una issue en GitHub abierta, esto tiene que pasar en algún momento. Entonces me traigo, una plan, me, traigo la plantilla oficial de pack para empezar un proyecto, eh, patatín hello world, hello world. ¿De acuerdo? ¿Y se ve bien? ¿Veis bien todos? Eh, esto que veis aquí es la estructura estándar de un proyecto Rust, ¿de acuerdo? Eh, no tiene nada excesivamente extraño. Eh, código y el cargo toml, que es nuestro package JSON. Em, cargo toml, una constante a lo largo de esta demo es que estas plantillas traen como un montón de cosas opcionales que, de hecho, si las borráis, sigue funcionando vuestro Hello World. Esto es solo para gente que está muy interesada luego en optimizar el WebAssembly a muerte, o sea que no os asustéis por todo lo que hay aquí. Eh, lo interesante, ya lo digo yo lo que es, es que esta plantilla, por supuesto, viene con WasmBindGen, que es como la dependencia número cero de un proyecto WebAssembly en Rust. ¿Vale? Y no hay nada más ahí abajo. Y ahora vamos a ver el código. De nuevo, que todo ese código... Bueno, de hecho, mira, déjame que... Déjame que lo haga bien. Eh, todo lo que hay, casi todo lo que hay aquí es mm, opcional, salvo esta primera línea que es la manera de Rust de decir estoy usando un paquete externo y estoy usando módulos dentro de ese paquete externo y demás. Y luego lo único interesante que hay aquí en este Hello World es esto de aquí. Eh, última función, función grid, expuesta al mundo exterior con pub y anotada con binding, boom, funciona, ya está. Eso es todo lo que hay que hacer. Fijaros que <clears throat> esa función grid en realidad lo que hace es llamar a una función alert que está declarada. Esto es otra cosa que me he guardado ahora para sacarla en este momento y es que WebAssembly no solo tiene la capacidad de exportar cosas, sino también tiene la capacidad de pedirle al host que le pase algo, una función suya, y poder invocarla desde WebAssembly. Entonces, ¿cómo, cómo se hace eso a bajo nivel? Es un rollo y ya hemos llegado a WebAssembly y es tan sencillo como esto. Extern es la manera normal en Rust de llamar algo externo cuando estoy linkando mis cosas, las cosas de locos nativos, de cosas de C y demás. Se haría así también, se hace exactamente igual si estamos hablando de un navegador. Declaro la función alert, que todos conocemos, la anoto y es automáticamente usable desde mi código Rust, ¿de acuerdo? Y no hay que hacer nada más. solo por porque es la primera demo, vamos a ver un poco los detalles de lo que ocurre cuando compilamos. Una de las cosas que ocurre, eh, lo hago en debug para que no optimice demasiado, una de las cosas que ocurre es que es muy lento. Eh, si alguien me quiere trolear, me puede preguntar por esto luego. Eh, ¿De acuerdo? No es tan lento en realidad, podría ser peor. <clears throat> Lo voy a dejar para, por amor al directo. Venga. Podría pues ser peor. Os oigo, os cuchichear. Eh, vale, y entonces, ¿qué ha generado? Esto compila, esto es una cosa, es la convención de WebAssembly. Voy a generar un package y esto que estoy generando aquí es usable. O sea, de hecho, la idea de pack es mm, la herramienta para crear tus paquetes de, NPM eh, con WebAssembly. Esto ya es publicable a NPM y usable desde el navegador en particular. Veis que genera WebAssembly eh, código JavaScript que vamos a ver, que es ese, todo ese pegamento pesado, y un fichero TypeScript, porque como no, nos encantan los tipos, pues, <laughs> pues los de gratis. Eh, a ver. Entonces, ese fichero, ese fichero JavaScript, en realidad eso son cosas de, no sé si bajo nivel, pero como cosas así oscuras que tiene que hacer. Aquí está toda esa historia de uh, acceder a esa memoria, eh, pasarle una string o devolver una string o pasarle una función externa, cómo se hace todo eso, pues todos esos detalles están aquí y no tienes por qué saberlos. Lo más interesante de aquí es precisamente el hecho de que ahí está, esto es un módulo de ECMA 6 con un export grid, ya está, usable desde, desde, vuestro, desde vuestro runtime, ¿de acuerdo? Fijaros aquí eh, si alguien está interesado, esta cosa horrible que también se exporta, por cierto, pero no es para que lo usemos, esto es un truco del almendruco para pasarle la función alert a, a WebAssembly, pero bueno, a nosotros nos da igual, es un detalle de implementación que se dice, ¿no? Esto digo que es eh, automáticamente usable, ¿vale? Eh, la, decir, usar crear WebAssembly desde Rust podría ser WebAssembly para usarse desde dónde eh, Node, navegadores, navegadores antiguos. La, hipótesis por defecto es navegadores modernos. Un bundler que sabe usar eh, módulos ECMA6 y sabe, y sabe usar incluso WebAssembly desde módulos, que eso es una cosa, pero en fin. Resumen, Webpack entiende esto. Y si escribís este código literal, que es importate el paquete e invoca la función, funciona. ¿De acuerdo? Pues si no te lo crees, aquí está, funciona. Y si sigues sin creértelo, de Google Hay que reventar. Sí. no sé si voy a tener que darle una última vez. Ahí está. No hay source maps todavía para WebAssembly. Eh, esto es un problema doble de los... Bueno, no hay source maps. Rust no sé si qué tal lo genera, probablemente no lo genere, pero aparte los navegadores todavía no entienden source maps para WebAssembly en el futuro futuro próximo, entiendo. Esto es una cosa obvia, pero... pero... Entonces, se ha ido la persona que preguntaba por, <laughs> la interoperación con el DOM. Otra cosa interesante, obvia, que vamos a querer hacer plausiblemente, eh, si escribimos cosas que targeten WebAssembly, es interoperar con las APIs externas. WebAssembly es un runtime, bueno, runtime, un, es un lenguaje aislado completamente del host. El host le puede pasar cosas, pero de momento no hay un API del DOM para WebAssembly y probablemente no la haya. Quizás simplemente se haga más fácil interoperar con el host, pero no necesariamente con el DOM, no lo sé. Pero a día de hoy esto se puede emular de manera relativamente sencilla con esos bloques externos que hemos visto antes. Tú puedes declarar todas las APIs que necesitas y WebAssembly va a hacer la magia por ti y te las va a traer. Pero como hacer eso a mano es un rollo, ya está hecho por ti hay dos librerías que se llaman WebSys y JSSys, que no son, de nuevo, era un bloque donde declaras una función, no hay que escribir código, WASM lo genera por ti. Pues estas librerías son 300 millones de bloques externos con todas las APIs del navegador y todas las APIs de la librería estándar, ¿de acuerdo? lo cual quiere decir que no tienen coste, además, estas librerías no son nada, no son nada más que declaraciones. El único coste es el pegamento ese para luego pasar cosas de fuera. Pero entonces, bueno, una vez que las usas, eh, puedes hacer cosas de este estilo con solo log, desde el código Rust. Como de interesante es esto? Depende de cuánto queráis mover el mundo del navegador al código Rust. Puede ser, es cómodo en general para según qué cosas. Puedes irte a la locura de escribir tu aplicación en el, en clon de React de Rust, que ya hay dos, creo. Eh, pero, es eh, decir, hay usos cuerdos, más cuerdos de esto que tienen sentido. Entonces, como demo avanzada, ¿de acuerdo? Eh, como demo avanzada voy a enseñar un programita que hace algo nativo, algo interesante con WebAssembly, y es que voy a, leer metadatos de imágenes JPG, ¿de acuerdo? las imágenes JPG tienen metadatos, eh, seguro que se puede hacer en, en, JavaScript, no creo que sea muy difícil, pero ya, ¿por qué? Si ya podemos hacerlo fácil con librerías nativas. Lo interesante del package JSON de, este, de esta demo es que, y esto me gusta mucho recalcarlo, es que toda la lógica de negocio, el cómo narices parseo no sé qué, un metadato exit no sé qué, está contenido en esta línea. de esto yo no sabía nada de esto. Fui al crates.io, que es el registro de paquetes, y dije, a ver, ¿cuál es la librería para hacer esto? Esta. Pues esta es la librería que voy a usar en mi demo. Ya está toda la historia que tuve de buscar lógica de negocio se resume en eso. Y luego JS6 porque vamos a interoperar con el mundo externo un poquito. vale. Venga. Y ahora el código que estamos haciendo expone una función que se llama getExif. Esta es la función que es usable desde fuera, se expone con pub, anotada con wasm-bindgen, toma un parámetro source, que es un array de bytes, que corresponde, según wasm-bindgen, corresponde a un type array de algún tipo, eh, y toma un, callback, una función de JavaScript también como input. Este API que me he inventado es rarísima. Invoca, parsea esos metadatos y luego coge esa función y la invoca síncronamente en un loop con las parejas etiqueta-valor es un poco raro. Eh, no me apetecía hacer array push desde Rust, ya me parecía demasiado. Entonces, eh, este es el ejemplito sin más. Llamo a una, una, función que implemento más abajo. Si todo va bien, bien. Si hay un error, lanzo una excepción. Una excepción que en realidad de alguna manera se pasa en un mensaje y entonces JavaScript tira una excepción con una traza que viene del código Rust. ¿De acuerdo? Y si todo va bien, eh, me hago un loop sobre mis campos de EXIF ya parseados, construyo una string de JavaScript para, eh, correspondiente a la string nativa de, Rust que, he construido en mi función nativa más abajo y invoco al callback. Y lanzo, relanzo excepciones si hay algún problema llamando al callback. Por ejemplo, si me pasan algo que no es un callback. Porque este tipo es mentira en realidad. Quiero decir, eh, JavaScript me puede pasar lo que le dé la gana. Aquí tengo que tener cuidado de, de que sea de que sea correcto. ¿De acuerdo? Y aquí ya es la implementación, que es un poquito de Rust, eh, poco interesante. Eh, bueno, de hecho, de hecho, lo interesante es que toda la lógica de sacar metadatos EXIF o lo que sea, joder, esto es imposible. Son estas dos líneas de aquí, ¿de acuerdo? Estas dos llamadas a la librería externa y ya está hecho. Ya tengo mis metadatos. Lo demás es formatearlo de la manera que, que me apetece formatearlo. y creo que había algo más abajo, donde bueno, miramos si son ASCII o no. Nada, no me voy a detener en esto. De acuerdo, esto se compila, tarda casi lo mismo, <clears throat> no está tan mal. <clears throat> ¿Y cómo uso esto? Em, hay que pasarle un array buffer. Eh, ¿Cómo saco un array buffer de un fichero? Por ejemplo, me he inventado aquí, eh, saco un fichero de algún input tipo file, se lo paso a un file reader de estos y cuando termina tengo un array buffer, se lo paso a mi paquete nativo, digamos, en WebAssembly y dentro de ese callback ya hago yo lo que me dé la gana. Y por si no lo creéis, tengo aquí una demo y los fondos de pantalla del sistema operativo y aquí está. Los rojos es que algo ha ido mal y los verdes es que algo ha ido bien. Eh, no, soy muy vago y en vez de hacerme un tooltip me lo he puesto todo en el alt de la imagen. <laughs> ¿De acuerdo? Ah, ya está. Código nativo corriendo en el navegador. Eh, si seguís por este camino os vais a encontrar con sutilezas y cosas no nada complicado ha complicado, pero en fin, preguntas fundamentales sobre la naturaleza de lo que estamos haciendo, cómo usar Rust exactamente, qué pasa si lo quiero usar de otra manera, es la única manera de usarlo. Eh, no voy a entrar en nada de eso, quede esto como referencia, eh, ya lo pondré por ahí, eh, por si alguien se encuentra con algún problema o sutileza. Si queréis profundizar, eh, he dicho antes de documentación, mm, está el libro de y WebAssembly, el libro de Bindgen, el libro de Pack, la documentación estándar de cada una de las herramientas, eh, o sea, la documentación del API, de cada una de las APIs que he descrito, ¿de acuerdo? O sea que esto está extensivamente documentado, es parte de un grupo de trabajo de Rust 2018 y está más que listo para usarse. Eh, aparte de eso, la documentación de Rust el índice de toda la documentación con tutoriales, eh, documentación de la librería estándar, etcétera, que os invito a que miréis si os interesa Rust per se. Y, por supuesto, nuestro meetup, eh, a ver si alguno viene. Y esto es todo lo que tenía que contar. Espero que os pique la curiosidad, WebAssembly en sí, ya que sois todos de web, que os pique la curiosidad de WebAssembly, que llenéis la lista esa de casos de uso con cosas que, se puedan contar y que sean tangibles, y que os, eh, os pique la curiosidad Rust y la programación de sistemas. Gracias.